ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ دیਵਾਨੀ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ دیਵਾਨੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੋਗਣ ਹੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੇ ਚਰਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਚਰਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਗੜੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਿਗੜੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਗੜੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਗੂੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਗੂੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਜੂੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਜੂੜਾ ਤੇਰਾ